宽广的视野之外，比较重要是建立数学的习惯。朋友跟我们都有一个固定的数学的时间。那而且在这边啊，老师还会用其他的地方他看到的。那不管是自学的角度或什么，我也希望他有这一年，然后跟着陈立老师，然后我们大人也紧张。谢谢陈立老师能让我们有这个机会来上这个课。嗯，那可能也让陈立老师失望。我并。 想说要把女儿弄成所谓的精英的部分，那但是借由这样子数学上课的方式，事实上她就算在班上虽然是考二十分、三十分，她依然是班上前面的、前面的，所以我不担心她的数学成绩。那这一年来，我我我反正觉得我我跟我女儿的感情有越来越好了，就是可能一个礼拜一天的时间，我必须请了两个小时，然后我们两个有很多。 下了课甚至去逛久很久，逛后面垫脚石， <laughs> 是他最开心的时间。两个人这样晃着晃着晃到十点才回去。那我我我觉得这也许是比数学成绩更让我开心，或是能能能能让我放在心里面的事情。然后谢谢老师，因为我弟弟其实二十年前就是陈立老师教出来的，所以说我心里在想，为什么我弟弟成绩这么好嘞？ 所以，我这次可以来上课，我终于知道，因为老师真的教的非常的好，像我们这种不聪明的都都听得懂了，都会上。 <laughs> 所以，老师真的，呃，我觉得真的是全台湾让我感觉是数学的第一把交椅的老师。那也很感谢老师给我们这个机会。那谢谢大家，就是说我们今天最后一堂课，觉得很感动。那。 希望在之后的这个两年的时间之内，也能够慢慢把这个数学让先河能够呃学得比别人更好。那再能够提前的把这六年的课程把它完。 数学很难学不来，他反而是跟我说，呃，我觉得现在数学学起来很简单，然后他会用他自己。 在这边学到的一些逻辑方法去看数学，我觉得那个是他以前没有没有没有看到的。陈老师在教课的时候，其实都是有逻辑的，会解题的步骤什么都是有照着逻辑走。所以其实我觉得那个逻辑的观念，让小孩子如果可以从这么小就开始慢慢训练起来，我觉得那个不仅是对他生活上、课业上，其实都是都是一件好的事情。所以我觉得那不只是对小孩的学习，对我自己的成长也很大。所以还是非常谢谢陈老师这段时间的教导，这样。 谢谢。所以有钟怡老师这边，他就接触到比较呃更深入的题目或更深入的想法这样。子。其实我觉得对我帮助比较大，因为因为我终于终于发现原来我不是笨这样子。 <laughs> 我我我我我我我也是可以学好数学，像我他就有比较比较高一点的眼光。 有一些数学，他也不会拘泥说我只有一种解法，他有想，想出不同的方式，然后呃，因为我们哥哥又上上以前。 数学这一科呢，其实可能我可能呃，在这个自学方面，可以三年或是四年，可以就可以把它上完。然后多余的时间呢，可能他可以给人得更多时间去做这个呃动手做。那就像那个陈老你讲的实验这一块哦，可能可以通过抽数学，然后或者呃动手可以做往工程去发展。呃，希望呃，他真呃多出来的时间呢，有效率的运用之下呢。 他能够在这个小学这阶段，也能够在想象。